Ар ким ар нерсе дей берет да. Бешикте балан бек боларын ким билсин дейт. Эми бул деле иштебеске аргасы жок эми кайсы мамлекетке качабыз. Ассаламу алейкум туугандар. Мен көптөн бери ошо YouTube каналына кандайдыр бир маалымат берүүдөн эмнегедир өзүм эле качып калгандаймын да. Чындыгында балким убакыт жетпей атабы. Койчу эмне болгондо да YouTube каналымда саясий маселелерди чыгарып турам дедим, а саясатка келігішкенге уақытым болбады чындап айтқанда бирок ошол учурда мындай бир адилеттүүлүк да болуш керек да өзү чындыгында жашоодо биз адилеттүүлүккө умтулуп жашашыбыз керек адилеттүүлүк бул мага жагабы жакпайбы андан көз каранды болбойт адилет деген адилет мен президенттик шайлоодо өзүмдүн кандидатурамды койгом билесиздер жана азыркы президентке ну атаандаш катары чыкканбыз ага чейин деле садыр жапаров билікке келгенде о мен ал жігіттің қолын қармаймын деп қойып бәлеге қалғам кейін ә, неле бір ә, турамес ішін байқап қалу айтсақ мына сен аны қолдайым, деп едің беле деп ел дұшманы қылып жүргендер болды кейін өздері ошо мені мына сен деп едің беле дегендер өздері менден өтіп ашатып ұрыша баштады. қойчу бұл саяси Маданияты да түшүнгөндү билишибиз керек экен садыр жапаров мага жагабы жакпайбы жакшы жигитпи жаман жигитпи чындап айтсам бул саясий маселе эмес анын кылып аткан иши анын командасынын иши идеясы максаты мына ушул саясий маселе максатын билбейм чындап айтсам чындап айтсам билбейм балким кандайдыр белгилеген иштерин угуп аткандырмын мынуну кылабыз мынону кылабыз деп бірақ иштеринде іштерінде жиынтықтарын көріп кейбір иштердин жиынтықтарын көріп молодец дейіш бұл адилеттүүлүк садыр жапаровтың ақырғы учурдагы бир эки үч иши жөнүндө чындыгында эгер көчөдөн көрүп калсам кудай билет жакынкы алты жети жылда көчөдөн көрөмбү көрбөймүн көрүп калсам барып эй мен критика алсам урушпагыла э садыр молодец экенсиң деп колун кыса турган иштерди кылды бир эки ишти бұл біріншісі құмтөр мәселесінде ова мен түшінім, бұл бәлкім инсандықта мәселе бар бұны өзі үшін чуркаган жоқ та элдин деп чуркап жүрді. Бір канча жылдар катары менен муну кан какшатышты да чындыгында акча алып алып қақшатты, ақша албай какшатты колдобой қойып өксүттү бұның бардығы түрмөдө отурганда айткан экен өчү алабыз деген экен балким ошондой пенделик жагы аралашкан аралашкандыр бирок затында элдин акысына киргендер жазаланышы керек кустуруштун кереги жок биз кусунду жеген эл эмеспиз дагы бир жолу айтам кустуруштун кереги жок биз кусунду жеген эл эмеспиз о кийин өзүм жейм деп катып койгон акчасын алыш керек төлөтүш керек качып кетсе кармап келип иштетиш керек Мен bunu молодец дейм. Құмтөр бойынша кимдин тиешеси бар болса, сот анықтағанға, чейин ошол абалда турушу жакшы. Мен тура деп эсептейм. Албаган болса, құдай бар, чыгат. Кечирим сурайт бийлик. Сурабаса Кудай кечирсин, кафарат кылсын. Бирок эл алдында актанып алып чыгат. Электен өтөт. Егер алган болсо төлөсүн. Эй 25-30 жылдан бері біздің маңдайыздағы бір байлығыбызды ушу бір 5-6 алқымында фильтри жоқтың айынан құрық алып келдік е бардығымыз білчүбүз ушуну бардығымыз билчүбүз бирок садыр жапарып ұшыны айт экен айтса карап қой отурчубуз и колуңа деп Көрсе бала өчүккөн экен ұшында өчөшкөн экен азамат позитив өч эми андан нары өтүп кетпесин элдин акысын ордуна коелу азамат Екінші маселеси мен дагы көчөдө көріп қалсам, е, молодой деген деп колун кыса турган дагы бир маселе бул туркия менен болгон мамиле ооба алхамдулилля мусулман болгонум үчүн түрк эли тектеш болғаным үшін, мен буга аябай кубандым эмнеге чейин эмнеге буга чейин түрктөр менен араздашып келдік, мен муну Білмейм, қандай саяси маңкурт болуш керек өзүңдүн бир бір менен нараздашышың керек кеп жоқ биздин біздің бір туған түрк эли биринчилерден болуп биздин эгемендүүлүктү таналған алган эл бийлиги гана эмес эли алган бизди биздин канчалаган уул кыздарыбызды батырган ырыскысын бөлүшкөн окуткан эл да ар түрдүү мамилелер болот бирок саясий аренада эч качан туркия жаныбызда турганда өзүбүздү жетимсиреген эмеспиз тетірсінше біз кемдір бирөөлөргө кешеді ал бұларды көкірегінен түрткен күндөрүбүз болған ооба и түрк президенті өзінің бордош туғаның қандай тосып алыш керек ей сен жетім өксіген жалғыз қалған алсыраған ел емессің біз барбыз сенің жаныңда деп көрсетіп қойды бияқта тұрып менің төбөм көкке жетті азамат ердоған көрсетті жаңағы татықты жооп берді жапаров көрсөтүп койду эли кандай экендигин эми мындан жазбасын ушул чогуу бололу бирок бул сөз башкалар менен мамилени кечели деген сөз эмес ооба кызыкчылыгыбыздын күчүнө жараша баардыгы менен кызматташабыз бирок мен сени менен кызматташып атам мынауну кечип берейинби мынауну сөгүп берейинби мынуну түртүп берейинби дегенибиз туура эмес жок кызыкчылыгыбызга жараша ар ким менен достошобуз азырынча бул туура кетип атат деп эсептейм жана туркияны мындай айтканда тартканыбыз эң туура болду үшінші қадам мен бұл жерде биліктің қадамы деп есептеймін өзгөчө генерал ташиевтің қадамы тәжіктермен болған мәмілені тәртіптегені маған аябай мындай бір үміт пайда қылды тәжік мәселесі шекара мәселесі шындап айтқанда әрбір қырғыз еркегінің жүрегіндегі жара мәселе жана ушул маселе тартиптелүү тартиби башталды тартиптелүү тартиби башталды жана ташиевке насип эткен экен ушуну баштады азамат аны да көчөдө көрсөм молодец деп қолын қысам аға шейін деле ұшырашып жүребіз айтқан сөзді айтып келебіз еліміз сыймықтана тұрған генералдардың бірі айтып қояйын кейін қата кетіргенде сындасам сен мұндай деп едің беле дебегіле сындайм тура емес жерін айтамын дагы бір маселе өзбек туугандар менен болгон маселени эскертип коюш керек акыркы учурдагы ушул жылдагы биздин элибизге түшкөн опатта мейли пандемия болсун мейли төңкөрүш маселеси мейли кандай маселе болбосун өзгөчө тажиктер менен болгон маселеде өзбек туугандарыбыз пандемия маселесинде эң көп гумпомощь жөнөткөн эл болду муну баалап рахмат айтып коюшубуз керек эң жакын туугандарыбыз өзбек туугандарыбыз аларга аллах ыраазы болсун азыр өнүгүп аткан эл Біз білеміз кээ бир туугандарыбыз бізді қантип кантип қантип кантип оорулорго қантип бізді бизди Білеміз билебиз өткен. өткөн бирок булар андай кылган жок баарын биз менен бөлүшүп атат биз да жооп кылганды үйрөнүшүбүз керек саясий сабакты үйрөнө баштадык ушундан жазбасын Бардыңыздарға аллах разы болсун мындан кийин дагы ички тартибим дисциплинам жетсе саяси маселеде өзүмдүн оюмду білдіріп турам жапаровқа ташиевке даңқ